piesakījumi pie dieviem kamerām. Dieviņš tevi ļaus debesīs, izved tavu dvēselību. Kā zīlīt piesakījumi pie dieviem kamerām, ar dievi ielīgoju dvēselīšu namiņā, lietās piesakījumi pie dieviem kamerām. Dieviņš brauc debesīs, izved tavu dvēselību. Labdien! Lūk, padumrēt pie mani. Jā, reku, mēs jau fotografējamies. Jūs esat kapsētas gariņš? Nē. Šitam cilvēkam kopā Atlantijā gājām. Jā. Jā, Breneson Andrejs. Nu jā? Andrejs Brenesons. Tas ir mans onkuls. Kā? Manas mammas brālēns. Tavas mammas? Ērnas brālēns. Es nepazīstu. Jā. Nu, un kāds bija vīrs? Kā? Kāds bija vīrs, Andrejs? Pasaki, kāds viņš bija? Es jau švaki. Es gāju, beidzām vienu jūsu skolu. Jā. Es nebrāju. Svikliņš, es... Dzirnavielām. Nu? Es tev pateikšu, kāpēc. Droši var teikt. Tēvs bija kas? Leģionārs. Leģionārs. SS. Mm. Jā, jā, man patīk. Bet kāpēc tu šodien atnāci te? Tāpēc, ka tur man pretī. Tev tur arī kāds kuļ, ja? Pretī. Visi, visi. Visi jūs te vietējie? Tur. Un draugā atnācām. Jā pie Daugavas. Labdien! O, te, kur ir Erna? Kāda Erna? Tā ir māsīca. Andreja māsīca. Mana mamma. Es nepazīstu. Nu, tagad pazīstat. Guten Tag. Guten Tag. Labi, visu labu. Visu labu, nebija. Kad, es, kad man bilde būs? Visu bilde labu, būs nebija. mūžu mūžos palikusi. Paklausties. Paklau, paklau, paklau. Daugavas krastā. Kur tev nezinu labi. Smilšu kalniņā. Tomako. You speak English?